This is the first time we meet. É a primeira vez, primeira vez que Sim, sim, sim. Grazie, grazie. por invito. So, I'm very, very happy. Grazie. Nice. Siamo molto emozionati di Ah, io convite, a gente cantou a, grande, grande Amor à distância, né, no período de pandemia, e eu estava muito ansiosa por esse momento, para a gente poder realmente se encontrar, as nossas vozes se encontrarem, e foi muito emocionante. Eu estou assim, segurando as lágrimas aqui. Muito obrigada. Olha, Susana tá Obrigado, Belezinho, que parece me encontrar. Ladies and gentlemen, para